Kaixo, berrikuntza pedagogikoaren ikastaroan, bigarren moduluan, bigarren atasan, eskatzen digute mural digital bat sortzea. Ja, ikusiko ditugu tresna batzuk muralak egiteko. Kanba, adibidez, geniali, adibidez, aplikazio mordo daude. Gaur ikusiko dugu Padlet. Sartu padlet.comen. Eskuntzarako doako aplikazio bat da. Beraz, erregistroa egin doainik. Nire gomendioa, Googleeko tresnarekin izen ematea. Erabili, ikastetxekoa. Nola sortu padlet edo mural berri bat? Sortu padlet. Aplikazio hau ez dago, gazt, ez dago euskaraz. Bakarrik gazteleraz edo beste hizkuntzetan, baina euskaraz ez dago. Eta orain, aukeratu ikuspegia. Itxura desberdinak daude, baina errezena, muroa da. Jarri jozu izena, eta salpentso txiki bat, Ikurra da gero hemen izkinean agertzeko ikur bat. Elbidea ontsiko dugu dagoen bezala, atxekoa ere nahi baduzu kendezakezu, aukera asko daude, iturria, bueno, aukera desberdinak. La saitasunez, irakurri guztiak nahi baduzu, baina jarraitez agun nola publikatzen da Padlet honetan, mural digital honetan, nik erabilitutan baliabideak. Oso erraz, hemen azpian, sakatu plusean, eta irekitzen da lehioa. hau. Ni jarriko nuke hasieran ze baliabidea erabili dudan. Kasu honetan, izan da egutegia, eta idatzi azalpena zertarako erabili duzu. eta publikatu. Behin publikatuta, okertzen bagara, beti daukago aukera editatzeko. Eta horren ez dugu behar, baina postit honetan edo publikazio honetan artxibo bat gehitu nahi badugu, aukera daukagu, argazkia, esteka, edo gauza gehiago. Kolorea ere, atxeko kolorea ere, nahi badugu, altan zakegu. Beste bat, erabili dugu ere, screencastify, tutorialak egiteko, ez da? Eta horrela, nahi adina postit edo sarrerak mural digital honetan jartzeko. Orain, behin eginda, zer egin behar dugu? URLa lortu behar duzu, ezta? Sakatu hiru eta kompartir i exportar. Pribataltasuna aldatu behar duzu, ze orain, aldet mural hau pribatua da eta zure zuzentzaileak ezin du ikusi. Aldatu. Pribataltasuna eta dagoen bezala klabe sekreta esan nahi du ikusgaitza dela. Estekak duen edo nork ikus dezake. Pribatua da, bakarri zuretzat. Pasaitza, pues, pasaitza baten bidez, irekitzeko. Eta publikoa, edo nork ikusteko. Zure zuzentzaileak ikusteko, edo publiko, edo klabe sekreta. Ez du klabe sekreta behar, ez du pasaitzik behar. Eta, lehen esan dugun bezala, padletek batez ere balio du panel interaktiboak egiteko, hau da, elkarlana egiteko. Baina zu kasu honetan ez duzu bestek editatzea, baizik eta bakarrik, irakurtzeko, irakurtzea. Orain bai, gorde aldaketak, itxuli, eta lortu URL-a. Erlaitz berri bat, irekitzen baduzu eta itxasten baduzu. Elbide hori, zure zuzentzaiak ikusiko du zure panela. Hombre, zuk nik baino baliabide gehiago gaitu. Ezkerrik asko, agur!